Откроешь веер черный серебром Игра закончилась, пора тебе признаться И эта связь туманным миражом Уже не будет в стеклах отражаться за ширмой перьев спрячешь глаз в печали Скрывая слезы, наберись терпения Твой веер очень важная деталь Твоей защиты перевоплощение Игрушка неотъемлемая часть оружие для женского кокетства И взмахами его скрывая страсть Для флирта неожиданное средство Искусство веера признание в любви Без слов и писем, дуновением ветра сиянием глаз и загибами брови, Отточен на веках до миллиметра. Раскрытый веер, я тебя люблю. Полураскрыт опущен невозможно С наклоном головы благодарю закрытый я в сомнении осторожно Слежу глазами за твоей игрой Волшебный танец исполняют руки И рукоятью жест перед собой Закроешь веер в знак твоей разлуки Игрушка неотъемлемая часть Оружие для женского кокетства И взмахами его скрывая страсть для флирта Неожиданное средство